Olá! Hoje irei ensinar a como se cadastrar no EduFlow como aluno. Primeiro, abra o seu navegador e pesquise por EduFlow na barra de pesquisas. Em seguida, clique nesse primeiro link. Vá em Entrar no canto superior direito e clique em Cadastrar no canto inferior central da página. E para se cadastrar como aluno, clique em Sou aluno à direita. Há quatro maneiras de se cadastrar como aluno. A primeira delas é recebendo um convite do seu instrutor via e-mail e aceitando a solicitação por lá. A segunda é se juntando ao curso através de um link compartilhado pelo seu professor. A terceira é utilizando um código do curso enviado pelo instrutor. E a quarta é, caso a sua instituição possua um sistema integrado com o EduFlow, você poderá acessar a ferramenta pelo sistema institucional. Portanto, a única maneira de acessar o EduFlow diretamente pelo site é utilizando um código do curso. Para isso, clique em Clique aqui para acessar o curso com um código. Feito isso, digite o código do curso, clique em Próximo e siga as instruções. É isso, muito obrigada!